大家好，欢迎又来到马太牧场雅各书分享栏，我是牧场主人崔显耀牧师。这样信心若没有行为，就是死的。我信，故我行。 今天来到第三十四讲，神要对你说什么？我发誓，我的弟兄们，最要紧的是不可起誓，不可指这天起誓，也不可指这地起誓，无论。 何事都不可起，你们说话，是就说是不是就说不是，免得你们落在审判之下。这里的重点是不可起事，不可指天起事，不可指地起事，何事都不可起。 所以，单单一节经文就已经出现啊启示这样的一个概念了。那在我们的生活当中呢，其实我们都因做某种的情况，有正式的或非正式的，都可能会跟这个启示有关，或者就是说啊宣誓啦，或者是呃发誓啦。 或者是启示啦，它其实都是有类似的啊。当然，呃，可以这样说呢，就是呃，有些时候就是为了促进的一种呃信任啊，或者是一种契约、一种合作啊的一种社会性的一种功能啊，就是你需要通过呃这样的一种的行为表现啊。 或者是呃一些的礼仪啊，很正式的啊，有这样的一种呃，算是启示、宣誓或者发誓等等的啦。哦，当然另一方面呢，也有一种就是它非正式的，那就可能呢，我们呃又为了呃表示效忠啦。 表示你的立场呢，要表示你的这个承诺，或者讲述，呃，你认为的一个事实等等，然后呃，就有所谓的启示发誓等等啊，所以不论是正式或者非正式啊，它基本上呢，其实啊，它都会有一些的重叠性，但是呢，它有。 一个最主要的，就是为了证明，哈，证明那个确实，为了证明一个肯定啊，那就是其实是啊，整个的启示的一个关键啊。今天我们来到这个雅各书五章十二节里面这个经文呢，它告诉我们最要紧的是不可启示，而且又跟你讲啊，什么事都不可启。 看来这个启示好像是不应该的，呃，看为是非常重要的啊。我们来到雅各书的时候，第五章其实就是应该这样讲，就是来到尾声了啊。第五章就是最后一章了。那我们现在是呃呃，算是三十四讲，然后三十五讲、三十六讲就是一个总结了，所以雅各书到时也会结束。 然后来到第五章的时候，就是要结束的时候，当然就是它有呃相当重要的事，也就是我们在走这个雅各书里面哈，遇到呃四章里面有很多很多生活性的这个实践性的啊的教导要我们做的，所以就是讲有很多很多的教导，但是呢，在这里呢，就是要跟你讲，有一样东西是最要紧的，诶，启示跟。 啊，为什么是讲的这么重要呢？啊，啊，为什么是最重、最主要、呃，最要紧的呢？啊，其实我们可以这样讲，雅各书他就讲到这个呃，最主要、啊，最重要、很严重的啊的事情就是啊，启示，因为他说，假如搞不好啊，你会落在这个审判之下，所以你说重要吗？当然是很重要的喽，啊，对不对？ 啊，但我们从呃另一个角度来，是在生活当中呢， <sniffs> 啊，这个广东人呢，就是讲粤语的，有这么样的呃一句啦，算是他们的，应该是属于他们的这个呃谚语吧，啊，就是呃发誓如同吃生菜，啊发誓如同吃生菜，啊生菜是什么呢？生菜那就是说你那个菜啊，拿起来哈。 是可以直接吃的，你不需要调味，你不需要去烹饪啊，直接就可以入口的。所以这样说就是这个呃呃生菜呢是轻而易举啊，是非常简单的啊，就是呃呃也应该说呃比较随便一点的哦，很简单。那这样的这样的意思就是说呢，法式呢是一个。 呃，轻而易举的事情啊，发誓是一个呃比较随便的事情啊，所以这两者从雅各书来说，哇，最要紧不可歧视。但是从这个呃，啊，广东人粤语呃来讲呢，哎，就好像这个就很随便，所以看起来是有一点的冲突啊，对不对？但我们但是基督徒，我们读这个经文，而且是神的话语。 当然，它一定有一个重要性，所以在这里就是说不可起誓啊，你不可指着天，不可指着地啊，因为啊，在犹太人的背景里面呢，我呃是基本上连神的名字，你要叫神的名字也是一个很亵渎的事哦，也要很谨慎的事啊，所以他们也不敢。 不敢，所以呃，可能就会转换对象啊，指着天啊，指着地，但是都是要表明什么，都是要表明他们自己啊，呃的确定性，呃的一个肯定，呃，为了要取得一种的呃信任啊。而在这个经文里面，我们稍微做一点的呃解释，因为它这里是说呢，无论何事都不可取。 但是实实在在的在旧月里面，确实有些时候呢，你会发觉到确实是有启示的事情啊。而启示的事情，有些时候还是指着上帝的名启示啊。所以在旧月呢，常常会也会有这种启示的事情。但是呢，就是在创世纪十九章十二节里面呢，却明文指着什么，不可指着神的名祈 假事不可指着神的名起假誓，我想不可起誓的关键，哦，包括呢，就是你不属实的任何誓缘都不可起，因为你是指着神的名起誓，而这个誓是假的誓，那。 假的事就跟雅各书五章的这个十二节就相当的符合，因为你们说话是就说是不是就说不是，也就是说呢，在当中呢啊，就是要有一个事实，而不应该在当中呢有不诚实的，但是在旧约呢却是有指着神的名，然后。 起假释。啊，这就是雅各书里面哦不能接受和拒绝的。那我们实在的按刚才所说的，在生活当中呢，有些时候你是免不了有一些证实的一些的呃呃需要文件呐，或者仪式，你真的是需要有一个宣誓在当中。 但是我想，我们来到生活性的时候呢，有些时候我们却是是按圣经这里所看的，就是有些东西呢，是就是是，不是就不是。但是很多时候呢，我们为了呃不诚实，我们为了扭曲扭曲那个呃事实，或者颠倒黑白，然后在当中呢，就会有那种起假事的可能。 在当中呢，啊，更糟糕的是啊，既然在雅各书是对着信徒来讲的话，那可能说更糟糕的，那就是什么啊？就是指着神的名起誓。那按我们现在可以容易明白的话呢，那就是什么呢？那就是说，哎，我奉主的名啊，我奉主的名啊说话，我奉主的名做事，我奉主的名。 来告知你哦，总之就是你套上上帝的名在当中呢，哦，但是它却不是一个事实。你就是要套上上帝的名，成为一个权威，让人家相信你，然后在当中取得信任。这就意味着，哦，你起这个誓的时候呢，就类似旧约里面。 就是指着神的名起假誓，那当然跟你讲，这就是很严重的事了，因为圣经说，免得落在审判之下，这对我们来说是一个很大的提醒。它的重要性在雅各书第五章的重要性是什么？ 前面我们很多修身养性的一些个人呃品德修养的事情在教导我们，当然这些东西都非常非常非常的重要。但是来到这里的时候呢，为什么不可启示？它的重要性是为什么？因为你是指着神的名，你是奉主的名，而在当中呢，就什么？ 那就会有亵渎神的名字了。你在当中滥用神的名，然后你会亵渎神的名，扭曲事实，取得别人的信任，但是其实，在他当中呢，不是一个真实的事。而在福音书里面，主耶稣也说过，不是凡事称呼我主啊、主啊名的人。 都能够进天国，这意味什么？为什么称呼主的名不能进天国？因为在当中呢是没有遵行神的旨意，因为在当中呢没有诚实的话。啊，有门徒又问呐：“哎，我不是奉不是有有奉主的名医病赶鬼呢？啊？”但是主耶稣就明指了：“哎，我不认识他们。为什么不认识他们？那就很奇怪，因为这些都不是。” 真实奉主的名，也就是说呢，今天我们不会因为你起的事而改变事实，是就是是，不是就不是，就是不是。所以呢，通常人需要去来起示的话，通常呢，那可能十之八九呢，要取得人的信任，可能那件事情节本身就是不可信的，不属实的，所以需要。 用启示来去强化，来去肯定，啊，那作为基督徒，我们在说的，就是按旧约说，不可指着神的名起假誓，啊，按着这里所说的，是就是是，不是就是不是，那你不需要去启示，免得我们落在审判之下，这是神。 对你说的话，我们一起祷告，天父上帝啊，我们祈求主你帮助着我们。有些时候，我们为了取得别人的信任，为了在当中有这样的一个肯定，我们会呃奉主的名起誓，我们会奉主的名做事，奉主的名来讲话，以便在当中呢，然后有这个权威性。 知道别人对我们的信任，主啊，我们知道我们不可以滥用主你的名，我们不可亵渎你的名。我们真的需要做一个诚实人，是就是是，不是就不是。所以，我们无需来以启示来在当中假借啊啊神的名，也无需啊通过启示来假借来肯定。 啊，我们的情节，我们祈求主你生帮助，如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。弟兄姐妹们，如我刚才在呃分享的当儿就讲到，我们三十四讲，接下来我们有三十五、三十六讲了，哦，也就是说雅各书也快到一个段落了。 所以在这里呢，就稍微就是提一提啊，谢谢大家啊在当中的这个参与。那请大家继续啊来呃为这马太牧场来啊带导哦。然后接下来要怎么样啊，就看上帝来带领着我们了啊。你的参与是我的动力，所以尽量的啊来转发啊来支持啊这样的一个。 呃，施工让别人得到福音的好处，当然，呃，都来到尾声了。希望你也真的是能够，啊，提起你的手啊，写几个字吧，哦。再见，上帝祝福你，上帝爱你哦。